курулуш учурунда тартылуу күчүн көтөрүүчү рычагдар кеңири колдонулган жана колдонулат рычаг бул кыйла узун таяк анын бир учуна жүктү көтөрүү үчүн зарыл болгон күч колдонулат